ассалаумағалейкум қазақ елі мен әбдіманап мейірхан сапақұлы бүгінгі эфирімді мына қазіргі біздің қазақстан республикасында соның ішінде алматыда тоғызыншы сәуір күні болып өткен митингіге байланысты бейбіт митингіге байланысты қуғын сүргіндер жүріп жатыр сол митингіге қатысқан азаматтарды белсенділерді сол жерде қатысқаны үшін сөйлеген сөздері үшін ана әкімшілік қамауға алып жатыр 15 тәуліктен және де айыппұл салып жатыр 30 және 50 айлық көрсеткіш бойынша мрп дейді ғой сондай айыппұлдар салып жатыр бұл заңсыз қуғын сүргіндер оның заңсыз екендігі ә, баршаға аян мысалға ә, полиция ешқандай несіз ана повесткасыз келіп күштеп алып кетіп жатқан ә, оқиғалар өте көптеп тіркеліп жатыр ә, апарғаннан кейін хаттама толтырып хаттамадан кейін бірден бір жарты сағат бір сағаттың ішінде сот өткізіп жатыр заңсыз сот оның барлығы ә, әкімшілік тапсырыспен жасалып жатқаны ешкім ә, жасырмайды да ә, мысалға ә, мені 13 күні жұмыс орнынан күштеп алып кеткен болатын ешқандай не болған жоқ ана повесткалар да жоқ одан кейін адвокат та ұсынған жоқ бірден және де жабық күйінде онлайн сот өткізіп жіберді 30 айлық көрсеткішпен айыппұл салды ал енді осыған байланысты мына бәріңе белгілі Мұқтар мұхтар тайжанды соттады 15 тәулікке ильяшевті соттады одан кейін ә, ағамызды 50 айлық, айлық көрсеткішпен айыппұл салды тағы да басқа көптеген белсенділерді осылай айып бұлға немесе қамап жатыр және де хаттама толтырған Э, тергеуші э, полиция қызметкері жасырмайды мына қалалық әкімшіліктен хаттама келген, э, осы біздің со неге қатысып ол заңсыз екен деп айтады ал оның заңсыз әлде заңды немесе заңсыз екен, кім оған баға береді ә, мысалға ол біздің конституциялық құқымыз митингіге қатысу ә, митингіде сөз сөйлейін ба сөйлемейін ба оның ешкімнің шаруасы жоқ болмау керек ал енді э, заңсыз митингіде сөз сөйлепсің деген ол ешқандай айып емес и ол үшін айыппұл салуға э, ешкімнің хақысы жоқ осыған байланысты осының бәрі белсенділерге жүріп жатыр менде бір анық ұсыныс бар және де жаңағы полиция қызметкері айтты ғой мысалға ішкі істер басқармасына ішкі, ішкі саясат бөлімінен хаттама түсті деп немесе қалалық әкімшіліктен осындай хаттама түсті нұсқау түсті дейді нұсқау дейді естеріңе сақтаңдар қалалық әкімшіліктен нұсқау түсті осындай заңсыз митингіні ә, таратуға немесе Э, соларды жазаға тартуға осындай нұсқау түскенін айтылады ашық айтылады және де оны ә, прокурор сот кезінде прокурор да ашық айтады қалалық әкімшіліктен нұсқау түсті ә, және ескерту жасалынды деп ә, сонда олар нұсқау беретін немесе осындай бізге мысалға митингі жүргізіп жатқан оның заңсыз екенін Э, не заңды екенін анықтайтын олар кім олар ә, бәріміздің ә, конституциялық құқымызды аяққа таптайтын олар кім ары беріден кейін қала әкімі ерболат досаев ол кім сонда конституциядан биік па біздің құқымызды шектейтін ә, және де ол ә, тағы да өтірік жала жабылады біз оған ескерту берілмедік деп ал ол тоғызыншы ә, сәуірдегі митинг ол жалпы Э, халықтық парламенттің жиналысында шешілген болатын ол барлық әлеуметтік желілерге таралды ескерту дегеннің өзі сол алайда соның өзінде де көптеген белсенділер арыз жазды алматының бірнеше алаңдарында митинг өткізу жөнінде ескі алаңды да атады э, шоқан уәлиханов атындағы ғылым академиясының алдындағы алаңды және орталық алаңды бәріне э, теріс жауап берілді ал оны теріс жауап берілсе де біз митинг өткіземіз деп ә, Сарсенбаев сәрсенбаев ағамыз мойнына алған болатын бұл бәріміздің конституциялық құқымыз митингіге демонстрацияға шеруге шығуға әрқайсымыздың хақымыз бар ал оны шектейтін ерболат досаев ол кім міне менің негізгі бірінші сұрағым кім ерболат досаев деген кім ол қаланың әкімі мен ол ә, бәріміздің конституциялық құқымызды шектеуге оның қандай хақысы бар осы сұрақты неге қоймасқа қандай хақың бар ерболат сенің бәріміздің конституциялық құқымызды шектеуге қандай хақың бар осы сұраққа жауап бер біріншіден ә, кім саған екінші кім саған ондай құзырет берді қандай хақың бар и және кім саған ондай құзырет берді конституциядан сен биіксің ба конституция биік па әлде сен биіксің ба э, конституциядан да заңнан да э, биік тұратын сен кімсің осы сұраққа да жауап мен күтем ерболат досаевтан және де осыған байланысты мен де бүкіл белсенділерге заңгерлерге ана адам құқын қорғайтын ұйымдарға адвокаттарға бәріне үндеу тастаймын ә, бүгін емес міне бүгін 25-і ә, ғой сәуірдің ертең 26-шы сәуір күні сағат 11-де ә, сағат қалалық әкімшіліктің алдына жиналуды ұсынамын мен өзім ертең 26-шы сәуір күні сағат 11-де Алматы қаласы әкімшілігінің алдына барамын. Сондағы негізгі э, талап осы менім қойған сұрақтарды Ерболат Досаевтың өзіне қою, соған ол жауап беру міндетті. Және бұл менім шақыруым ол ішқандай митинг емес, демонстрация емес, шеру емес. Э, қалалық әкім Ерболат Досаевқа осы сұрақты қою үшін жиналайық. Барлық блогерлерге де айтатыным осы. Э, біздіңге жауап берсін және де э, қалалық әкімшіліктің ішінде э, көптеген залдары бар өздерінің бірнеше залдары бар сол, сол залдардың біріне бәрімізді отырғызып есеп берсін ары беріден есеп беріп осы біздің сұрақтарға жауап берсін конституциялық құқымызды шектейтін ол кім негізгі сұрақтар оған ондай құзыретті кім берді конституциядан биік болатындай ол ары берден кейін кім и және де осы э, тоғызыншы э, сәуірдегі митингініге қатысқан сөйлеген адамдарды қудалауға жазалауға э, оған кім не берді сондай құзырет берді қандай хақысы бар және де одан бұрынғы бар ғой бірақ осыдан бастайын деп отырмын тоғызындағы әйтпесе оған дейін де ол осындай конституциялық құқымыз шектеді ә, осыдан бір айдан астам бұрын ә, думан мұхаммедкәрімді 25 тәулікке ә, қамап қойған ол да конституцияның бұзылғандығы ол да ана қалалық әкімшіліктің ә, несі бойынша осы нұсқауы бойынша болғаны анық осылардың барлығына есеп берсін және де осы барлық заңсыз қудалаулар ә, заңсыз салынған айыппұлдар ә, қамауда отырған барлық белсенділер босатылуын талап етуіміз керек и және де күшін жойғызу керек сол барлық заңсыз шешімдердің күшін жойып ә, айыппұл ә, төленгендер қайтарылып ары беріден кейін моралдық материалдық өтемақысын төлеттіруін талап етелік ал егер олай істемеген жағдайда қасарсып тұрып алатын болса немесе бізді қайтадан мысалға мені ә, қудалауға салатын болса ә, немесе ертең мен жете алмай қалсам онда ерболат досаевты кінәлауларыңызға толық хақыларыңыз бар ертең мен 11-де сағат 11-де қалалық әкімшіліктің алдында боламын Э, егер мен оған жете алмаған жағдайда ол ана өзінің жендеттерін жіберіп мені ұстап қалды деп есептей беріңдер а бірақ э, осы талапты алдына қойыңдар егер он, э, осы сексен сегізінші баппен айыпталған барлық белсенділердің айыбын алып тасталмаса және де осы қойылған сұрақтарға жауап бермесе есеп бермесе Э, оның ана конституциядан қандай жағдайда ол биік болады ол не кішігірім э, тоқаевтан кейінгі екінші патша ма заңға бағынбайтын конституциядан биік болатын ә, егер ол жаңа қайталап айтуға тура келеді ә, барлық осы заңсыз шешімдердің күшін жоймаса онда менің ұсынысым барлық белсенділерге заңгерлерге Ерболат Досаевтың үстінен сотқа арыз жазайық. Коллективті арыз жазылу керек. Ә, оның негізгі, ә, оны неге айыпталу керек? Ол ана ә, заңды, конституцияны аяққа басқан үшін заңсыз полицияға, прокуратураға, сотқа заңсыз нұсқау берген үшін осы бәрімізді жазалауға, осындай әкімшілік іс қозғауға қалалық әкімшіліктің соның ішіндегі э, ішкі саясат бөлімінен түскен нұсқаулар заңсыз нұсқаулар солардың күшін жоймаған үшін ә, сондай нұсқау берген үшін э, оның үстінен әкімшілік және қылмыстық іс қозғауға сотқа арыз беруді ұсынамын нақты сол қалалық әкім ерболат досаевтың үстіне және де оның ана өзінің қызмет бабын асыра пайдаланған үшін конституциялық құқымызды аяққа таптап конституцияға бағынбай осындай мына әкімшілік іс қозғалуға мұрындық болған үшін оны жауапқа тартуға арыз беруге соны қудалауға ұсыныс жасаймын ал одан кейінгіні тағы көре жатармыз келесі сатысы тағы болады